dann einmal zurückgeben. Selbst im Sport erfolgreich gewesen und äh, wollte nun meine Expertise einfach jemandem zukommen lassen, die vielleicht nicht alle Vorteile im Leben genießen können. Und mit dieser Sportart geben wir ihnen Bühne, nicht nur einen Sport zu betreiben, sondern auch sozial zu integriert zu sein, Inklusion zu leben und einfach an dieser Welt oder in dieser Welt zu partizipieren. heute diesen Tanz? Kannst du uns da ein bisschen was über das Training erzählen? Ja, das läuft sehr gut mit mir. Ja, im Training macht mir Spaß äh, und ich freue mich, wieder mal hier so, so, so sein. Das sind die Olympics. Bitte freue mich an. Es war schon schwierig, nur ich musste lauter die Skrope und die Choreografie machen. Es war nicht so leicht, wie ich gedacht habe, aber ich werde es schaffen.